oh, <laughs> no, no, no, no. Oh, oh, mm. What? 哎呦我的妈！ 嗯。 嗯嗯嗯嗯，喂！Ready go！ <laughs> no, no, no, no, no. 嗯嗯嗯嗯。咚咚咚次咚次咚咚咚！你好，走开。OK，咚咚咚咚咚咚咚次。 llora. <laughs> oh, no, no, no, no. oh, oh, Aplica bolsa baixinha. 这个叫什么？可乐，这个好。卡拉。这是在哈我。好